하든가 그러니까. 미, 미, 미. इतना बड़ा बलिदान दे रहे हो ना मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई किसने बताया आओ चाहे इन गोरों के लंका ही क्यों ना चलानी पड़ जाए मुझे राम को सीता से फिर मिलवाने का वादा किया है मैंने जंगल के अंदर भाग गए स्पेशल फोर्सेस को साथ लेकर जाओ absolutely sir spirits are on the way. Edward. Edward. Turn on the searchlight. महासुर का संघार करना है आप Loaded cannons. ज्यादा कीमती बुलेट Thank you.